егер сен қолайлы сәтті күтсең ол сәт туды сен өзіңе сенімдісің сенің мақсатың айқын арманыңа қол жеткізу үшін бәріне дайын бол қолыңнан келмейді шыдамың жетпейді дегендер болды бірақ сен оларға құлақ аспадың саған сенім артып отырғандардың үмітін ақтауың тиіс сен әлемді бағындырасың босаңсу дегенді ұмыт уақыт әрдайым саған қарсы бірақ сен одан да жылдам болу керексің жеңістің тұғыры алыстан мен мұңдалап тұр басты мақсат көк тудың әлемдік деңгейде желбіреп әнұран шырқалуы соңғы мәре рингке шықта мықты екеніңді дәлелде сені ешкім тоқтата алмайды тізгініңді босатпа шапшаңда шебер қимылда сен мықтысың сен азатсың сен еркінсің сен осыған лайықсың бар ғаламға қазақша сайрап ассалаумағалейкум ана тіліңнің әдемілігіне бүкіл әлем таңдай қақсын егер сен қолайлы сәтті күтсең ол сәт дәл қазір туды